Erau momente când eu trebuia să aleg să merg pe jos sau uh, să cumpăr uh, pâine. Pâine, normal, trebuia să cumpăr și zicem că dacă eu merg cu trolebuzul, îmi permit, atunci nu am cu ce să cumpăr pâine aceea. Erau și momente de astea. Am trecut peste ele. eu nu mă țin minte să fi fost eu cândva în uh, familie cu mama și cu tata, de exemplu. Eu mă țin minte doar fiind uh, mereu cu bunica. De la vârsta de patru luni eu sunt cu ea. Și eu uh, pe bunica, nu o numesc bunica, eu spun mama. Eu știam că mama are familia ei, tata are familia lui. Când aveam perioada asta dificilă de a înțelege ce cu viața mea, de ce e așa și nu e altfel, bunica, iarăși bunica. M-a învățat așa, a spus, tu ai părinți, ai mamă, ai tată, dar ei sunt cu așa cum sunt ei. Dacă vrei să primești, primești-i așa cum sunt. Dacă nu vrei, noi să-i ai deloc. Am făcut 2 ani de studii la universitate, la facultatea de medicină. Și după asta m-am căsătorit, am ales fiul cu soțul, de mă rog așa, o fată naivă, care crede în oameni, crede în bine, doar în bine. <laughs> După care am hotărât să, să revin la medicină, deși, deși nu renunțasem la ideea asta. Soțul era împotrivă, el a spus că хочешь учиться, иди работай. Așa mi-a spus, adică susținere financiară practic nu aveam. în momentul acela am simțit o trădare foarte mare. Și atunci pentru mine era așa, ea că aceea, în momentul acela era o lecție foarte, foarte dură pentru mine, cea mai dură probabil. Mi s-a răsturnat lumea peste cap așa, la 180 de grade. Dar eh, la moment era foarte mare stres. Eh, eu în prima jumătate de an, când am venit la universitate, eu am slăbit brusc în eh, într-o lună sau în două, nu mai se minte, cu 20 de kilograme. Am început viață nouă, exact. Viață nouă, dar viața la care totuși revenisem peste ani și am început să mă simt emoțional mai tânără.